喂，Chris 啊？喂，系阿力啊，好耐冇见啦，听日开学咯，你准备好未啊？唉，准备好啦。咦，你你好似唔多妥喎，冇事啊嘛，你未做晒啲暑期作业啊？ 唔系，诶，即系呢，我弯车边升到班，但系地纸功课，我竟然付唔到啊！其实都唔使咁担心嘅，功课唔升可以搵我哋同老师噶嘛。你记唔记得嗰个好中意搞笑嘅李 Sir 啊？听讲佢今年教我哋班数啊，睇下佢会唔会唱《晒 i d 晒》。又系喎，佢好似系中一之后都冇再教我哋啦，都几挂住佢。 系咧，啊，仲记唔记得啊？嗰个肥涛啊，诶，你话佢今年会唔会再试香蕉皮一啊？留命留命留命啊！睇下你咁快识笑翻啦，都话咗开学冇咩好惊噶啦，又系，诶，我都翻咗十年学啦，有咩真系惊？